Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Dans cette vidéo, je vais aborder un thème d'actualité qui va, j'en suis absolument sûr, faire de plus en plus de bruit dans les prochains mois et même les prochaines semaines. Ce thème, c'est le métaverse. Qu'est-ce que le métaverse Eh bien, on peut en dire deux choses. Premièrement, monde virtuel, donc réalité virtuelle, et deuxièmement, que c'est la prochaine étape d'évolution des réseaux sociaux. Pour donner une image, jusqu'à présent, à travers les réseaux sociaux, nous sommes assis derrière un écran et nous avons plus ou moins la main sur ce que nous injectons comme information personnelle dans ces réseaux sociaux. Eh bien, dans le métaverse, nous ne serons plus devant l'écran, mais dans l'écran. Par le biais de casques de réalité virtuelle et de capteurs, que ce soit sous forme de, de gantelets ou de différents capteurs, une part de nous-mêmes sera transférée à l'intérieur. Quand je dis une part de nous-mêmes, c'est qu'il va y avoir une réplique, une image de nous, une euh, comme on dit, un avatar ou un alter ego qui va pouvoir se promener dans le métaverse à tel point que nous pourrons acheter des terres dedans, acheter et vendre avec de la monnaie et nous pourrons évoluer dedans de tout un tas de manières comme dans le monde réel, sauf que ce monde sera virtuel. Avant d'aller plus loin, je veux préciser que je ne suis pas un spécialiste du numérique ni de la question, mais je veux apporter un point de vue spirituel et prophétique sur ce sujet, qui va inonder la vie quotidienne de millions, millions et millions de personnes à travers le monde. Si on remonte un peu en arrière, le concept de métaverse remonte à euh, plus d'une cinquantaine d'années et on en voit les prémices à travers différents ouvrages de science-fiction, sauf qu'aujourd'hui, avec l'évolution technologique, la réalité a rejoint la fiction. Sur cette base, je voudrais parler de deux points principaux. Je vais sûrement en aborder d'autres dans d'autres vidéos, tellement le sujet est vaste. Mais dans cette vidéo, je veux parler d'un premier point qui doit être un point de vigilance absolu. Ce point de vigilance, c'est la gestion des données privées. À l'heure actuelle, dans l'état actuel des réseaux sociaux, pour ne citer que Facebook, son PDG a reçu de lourdes amendes à cause justement d'une gestion bizarre, on va dire, des données privées. Si aujourd'hui, la, gestion des données privées fait tellement de bruit, est tellement synonyme de guerre et de contrôle, imaginez ce que ça va être dans un monde virtuel où nos données ne seront pas simplement euh, prénom, nom, adresse et euh, orientation d'achat dans tel ou tel secteur, mais carrément des données biométriques. Parce qu'effectivement, pour créer une image de nous, un avatar, un alter ego, les algorithmes vont se baser sur ce que nous sommes. Ce ne sera plus juste des informations personnelles, ce sera des données biométriques qui parlent de ce qu'il y a de plus intime en nous, notamment de la santé. Par exemple, il y aura la prise en compte de nos pulsations cardiaques. Et tout un tas d'autres éléments qui seront directement injectés sur la place publique d'un monde virtuel. Et c'est là, si aujourd'hui déjà, la gestion des données privées est litigieuse, imaginez ce que ce sera dans un monde virtuel où les problèmes juridiques vont se surmultiplier. Et encore une fois, le temps de les régler, le temps d'établir des lois, ce sera déjà trop tard. En tant qu'enfant de Dieu et en tant que, que peuple conduit par l'Esprit du Seigneur, il nous faut voir les choses à l'avance. Le Seigneur n'est ne fait pas de nous la dernière roue du carrosse, il fait de nous un, l'avant-garde. Il fait de nous un peuple prophétique qui a le regard prophétique, c'est-à-dire le regard capable de voir l'information fondamentale derrière le mur d'information qui nous est présenté. Voilà pourquoi je parle de ce sujet parce que c'est tout un univers numérique qui est en train de s'ouvrir et il faut que nous ayons bien conscience que on parle des cinq continents, mais il y a un sixième continent, ce sixième continent est numérique et ce sixième continent est euh, régenté par les GAFA. Ce sixième continent est le plus peuplé mais aussi le plus riche de tous les continents existants. Ça veut dire deux choses. Premièrement, dans ce continent, le nom du Seigneur Jésus doit être cité, planté, vu et entendu. Le témoignage rendu au Seigneur doit être rendu dans le numérique, à un niveau plus puissant et profond que jusqu'à présent. Et je crois que l'émergence sur la scène publique, l'accès au grand public du métaverse doit être pris comme un défi que nous lance le Saint-Esprit. Un défi qui va nous mener à annoncer Christ jusque dans le métaverse. Et là, je parle aux évangélistes, je parle à ceux qui ont vraiment reçu ce mandat. Et je crois que Dieu va faire de grands miracles tout comme il en fait déjà à travers les réseaux sociaux dans leur état actuel. Soyons réalistes et reconnaissons que lors de l'émergence d'Internet, de Facebook, YouTube et tous ces réseaux, beaucoup de chrétiens se sont dit « attention, c'est le diable, n'y entrons pas ». Puis, les confinements sont passés par là, et le Seigneur s'est servi de ce, ce, ces temps de cloisonnement pour faire éclater une réalité, c'est que le Seigneur n'est pas limité. Nous le savons, mais lorsque nous le vivons, nous réalisons davantage à quel point Dieu est grand et à quel point le Saint-Esprit est puissant pour toucher des âmes sur toute la terre sans bouger de chez soi. Parce que c'est en réalité ce qui se passe et cette réalité élargit l'espace de notre foi. Voilà pourquoi, entre Zoom, Facebook et tous ces écrans interposés, nous avons découvert la puissance du Saint-Esprit sous un autre jour, ce qui a assis notre foi à un niveau supérieur. Nous avons vu le Saint-Esprit agir à distance, comme il agit en présentiel. Bien sûr que l'un ne remplace pas l'autre, mais il a été clairement établi que dans l'esprit, les distances ne comptent pas si nous sommes matures spirituellement, nous savons ces choses. Mais lorsque, même matures spirituellement, si nous expérimentons d'une manière pratique un fait spirituel, eh bien nous grandissons et nous nous, nous asseyons plus haut, plus profondément. Il y a une révélation plus profonde de la personne de Christ par le Saint-Esprit essayons bien de comprendre quelle est la pensée de Dieu et essayons, avec l'aide du Saint-Esprit, de faire sa volonté. Donc je dis clairement qu'une bannière, la bannière de Christ, doit être plantée dans le métaverse. Et pas dans 50 ans, pas dans 10 ans, mais dès aujourd'hui. Nous devons, encore une fois, être l'avant-garde. Cependant, le Saint-Esprit est notre conducteur, il est celui qui nous conduit dans des réalités spirituelles et qui nous conduit dans ce monde parce qu'il est la présence du Seigneur Jésus avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, le Saint-Esprit va nous conduire aussi dans ce métaverse pour savoir où nous arrêter et où ne pas aller. Comment ne pas aller trop loin Et c'est là toute la question, l'équilibre. L'équilibre que donne le Seigneur. Ainsi, nos données personnelles doivent être euh, remises entre les mains du Seigneur et surtout, nous devons avoir conscience de ce que nous livrons de nous-mêmes lorsque nous rentrerons dans ce type d'univers. Parce que de nombreux scandales vont éclater à ce niveau-là. Imaginez les âmes, les personnes fragiles psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, qui vont rentrer dans un monde plus réel que réel. L'envie de fuite dans le virtuel, quand la vie réelle est trop difficile, trop dure à supporter. Imaginez les fractures intérieures. Et c'est là un point très important. Et c'est un point dans lequel le Seigneur va glorifier son nom à travers ses enfants dans ce monde numérique. Parce qu'il faut reconnaître une chose, si aujourd'hui l'émergence sur la scène grand public du métaverse est possible, c'est en grande partie parce que des chemins ont été tracés d'avance, notamment à travers la gestion de la crise sanitaire. Et je veux être très clair là-dessus, ce n'est pas le je ne parle pas du Covid-19, de l'épidémie du Covid-19, je parle de la manière dont on a géré la crise sanitaire. La gestion de la crise sanitaire par le gouvernement mondial. Et j'emploie le terme gouvernement mondial parce que c'est une direction mondiale et globale. 99% des pays sont d'accord pour agir de la même manière sanitairement parlant. Cette direction mondiale, mondialiste, à opérer les différents confinements, quelles que soient les, bonnes ou les mauvaises raisons, les bons ou les mauvais effets. Ces confinements ont eu pour résultat de séparer l'homme de l'homme, d'opérer ou d'accentuer une fracture intérieure dans l'âme humaine, un isolement. Et Dieu a fait l'être humain relationnel. Il a fait l'être humain avec son image et à sa ressemblance. Ainsi, nous comprenons que Dieu est relationnel et qu'il a fait l'homme pour être en relation. Adam ne peut demeurer sans Ève. Ève ne peut demeurer sans Adam. Il y a donc un besoin relationnel inhérent à l'être humain, c'est inscrit dans son ADN et cette inscription va le pousser, lors des moments d'isolement, à fabriquer la présence, à fabriquer, à chercher, à creuser la relation. Voilà pourquoi il y a eu l'explosion des réseaux sociaux. L'économie a vacillé, mais les portefeuilles des géants dans le domaine des réseaux sociaux a littéralement, s'est littéralement démultiplié. Parce que les gens ont cherché le contact à travers des écrans interposés. Et ces chemins ont conduit à une évolution. Si nous sommes privés physiquement de pouvoir nous déplacer, alors nous pourrons nous déplacer en pensée, virtuellement, presque je dirais en esprit. Et c'est là le deuxième point de vigilance qui va aller peut-être un peu plus en profondeur. Et donc je vous demande vraiment d'être attentif. Ce second point est une usurpation spirituelle, une usurpation par le numérique d'une réalité spirituelle. Le métaverse, nous n'y entrons que lorsque nous livrons nos cinq sens aux machines, que lorsque nous livrons, nous ouvrons la porte qui nous permet de donner et de recevoir. Et les cinq sens sont des portes. L'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue, etc. Ce sont des portes par lesquelles nous donnons et par lesquelles nous recevons. Ce sont des portes qui vont nous permettre de rentrer dans le métaverse. Voilà pourquoi il faut des intermédiaires, des périphériques, un casque de réalité virtuelle pour nos yeux, des gants pour nos sensations, pour le toucher, et, d'autres choses encore qui vont certainement voir le jour, ce qui va nous permettre de basculer dans un autre univers. Et c'est là un point spirituel très important. Tes yeux sont une porte, tes oreilles sont une porte, tes mains en sont aussi. Tu peux transmettre une bénédiction, mais tu peux aussi être euh, colonisé de l'intérieur lorsque le numérique rejoint la réalité, lorsque le virtuel devient plus vrai que la réalité, eh bien l'âme s'ouvre et par ses cinq sens, quelque chose pourrait rentrer. Il y a comme un, une porte ouverte et nous devons savoir qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, des gens conduits par le Saint-Esprit et couverts par le sang de l'agneau si nous connaissons notre identité et si nous savons d'où nous venons et qui nous conduit, nous ne craindrons rien, nous saurons nous arrêter. Nous saurons éviter les pièges et nous saurons apporter un puissant témoignage dans le réel afin que la réalité de Christ, la réalité de notre foi puisse traverser tous les mondes, numériques ou pas. Parce que ce qui triomphe du monde et ce qui triomphe des mondes, c'est notre foi c'est ce que nous dit l'Écriture. Donc ça, c'est un point très important à saisir. Attention à la reproduction par le numérique du spirituel. Attention que nos cinq sens naturels ne soient pas remplacés par des sens numériques. C'est ce que nous propose le métaverse. C'est ce que nous propose toute fuite dans un univers fabriqué par la main de l'homme. Et derrière cette pensée, il est nécessaire de reconnaître la même pensée qui a animé Nimrod dans le livre de la Genèse et qui l'a poussé à construire la tour de Babel pour rejoindre Dieu par ses propres forces et prendre sa place. Ne nous mentons pas et reconnaissons, même si nous, nous pouvons témoigner du Seigneur dans un environnement, nous devons malgré tout reconnaître de quoi est constitué cet environnement et ce qui le sous-tend. Voilà pourquoi ne, ne, soyons pas naïfs, mais soyons spirituels, des adultes dans la foi avec du discernement. C'est là le point que je veux aborder pour terminer cette vidéo. Il faut absolument comprendre si nous voyons l'émergence de ces mondes virtuels, ce n'est pas parce que le diable avance, ce n'est que parce que le diable réagit par ce biais à une offensive divine. Dieu est au contrôle, et si nous voyons des, mondes virtuels comme le métaverse apparaître sur le devant de la scène, c'est parce que Dieu bouge le premier. Dieu est toujours à l'initiative et je crois qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous réjouir de voir ces, ces propositions virtuelles et toutes humaines se présenter parce que nous qui avons un regard prophétique, nous voyons les réalités derrière. Et nous voyons que si le diable nous propose un leurre, c'est tout simplement parce que Dieu prépare quelque chose de très très fort. Il est en train de faire rentrer l'Église dans une dimension supérieure qui va nous permettre de vivre des réalités spirituelles que nous n'avons pas encore connues, ou au moins qu'ont connues les apôtres lors de l'Église primitive. Et comme au commencement, la fin également sera glorieuse. Le Seigneur revient bientôt, c'est pourquoi nous rentrons dans une phase de réveil, de réforme, quel que soit le nom qu'on y met, l'ébullition de la vie du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit comme au temps de la Pentecôte va jaillir et l'Église va être transformée. Et à travers elle, le monde va être transformé et nous allons vivre en tant qu'enfants de Dieu de grands miracles et une très grande gloire. Un des principes spirituels que, le, que singe le métaverse, c'est notamment la réalité spirituelle que les distances dans l'esprit sont effacées. Dans le métaverse, on va pouvoir gravir l'Everest d'une manière plus réaliste que si nous y étions. Donc par là, ça a comme objectif d'imprimer dans la pensée que nous pouvons nous téléporter, voyager en un instant. Et quelque part, ça annonce l'obsolescence de l'être humain, puisque si sans bouger, je peux aller au bout du monde, pourquoi est-ce que je bougerais Il y a donc à travers le spirituel, des pensées très pernicieuses qui se déversent et vont se déverser de plus en plus. Mais rappelons-nous que c'est parce que Dieu est en train de faire descendre une gloire sans précédent sur l'Église. Rappelez-vous que dans l'Écriture, nous voyons qu'Ézéchiel a été téléporté. Ézéchiel a été plutôt tiré par les cheveux et transporté. Philippe l'évangéliste a été téléporté pour annoncer l'évangile. Si nous nous mettons au service du Seigneur, il nous enverra et il nous utilisera d'une manière tellement puissante. Et nous allons vivre des choses tellement fortes que aucun monde numérique n'arrivera à la cheville des réalités spirituelles que l'Église va expérimenter et que le corps de Christ va faire expérimenter au monde. Donc pour être clair, attention au fait que le virtuel ne soit pas un substitut à une vie spirituelle. Je veux vraiment vous amener à réfléchir à ça et à rechercher les réalités véritables. Parce que la Bible dit que ce qui est naturel, ce qui est tangible, ce qui est physique, provient de l'invisible, procède du Spirituel. Donc si nous voulons miser véritablement sur l'avenir, nous devons chercher les réalités spirituelles. Et toute réalité spirituelle se trouve en Christ, cette parole faite chair, la parole qui a formé la terre, qui lui a donné son sens et sa cohésion. J'aimerais terminer cette vidéo maintenant en priant afin que le Seigneur le Saint-Esprit soit pour nous révélation et discernement. Que le souffle, que le souffle de révélation puisse faire tomber tout écaille de nos yeux, tout écaille dans l'esprit, afin que nous puissions voir clair, que nos yeux soient loin d'un collier de vérité, dans le nom puissant de Jésus et que nous soyons préparés à faire l'œuvre du Seigneur, ni par force, ni par puissance, mais par son esprit. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes. Je vous invite à vous abonner et que Dieu vous bénisse.